B2B presidential train actually landed safely today in the city of Mina, Plateau State. And it's an awesome one going on there with the town hall meeting. You could see women, children, a lot of people, the elderly are fully gathered and are anticipating the arrival of Peter Obi where well he actually arrived in style and the town hall meeting is actually going smoothly anyway this is the highlight as usual you know we always bring the highlight here for you guys here on the channel Peter Obi the wife the wife of um um Dati Ahmed Yusuf and others enjoy the videos don't forget to subscribe drop a comment in the comment below Mrs. ọ̀pẹ national treasurer This is my first song. Not just my first song but the first son of Labour Party, the National mana ya so many years yana tare shi ma da uwar gidansa jama'a mu gaishe su su gaishe ku sannan su wuce da amma ina ganin gubalacin ta candidate na jihar Niger wanda shi ne dan uwana for so many years yana tare shi ma da uwar gidansa jama'a mu gaishe su da shi ɗan takarar abocin tafiyarsa không không không 走走走。 masu raba kan najeriya kada mu bari a raba kan najeriya tare da mu ana samar da ingantaccen ilimi da kiwon lafiya wa za su yi kwana kuke zuwa kasuwanni idan muka dakatar da yadda kayan kudin kayan masarufi ke tashi wa za su amfana ni kowa ya yi wannan shirya ba a cika gani na da mutumin kawai ba peter obi ya bada dalilai masu ƙarfi kuma idan ya taɓa yi mun gani mun shaida ya yi goma shekara takwas ya ba da filaye tuna mun aka yi tuna mun aka aka ce dinga siyasa da wani mutum ɗari uku da sittin ce musu ga gidaje ku saya a mutum ɗaya ne bai sai wani gidajen ba saboda bai amince da tsarin da ake ba wannan mutumin shi ne ina tabbatar muku duk inda gaskiya yake muna tare da shi a shi ne sa ke tare da a ni dai jihar kuma akwai tsohon tarihi wanda za ka da baya da jihar gida ne ne ga mutanen jihar su fito su ƙuri'a da zai jikita sauran jam'iyyu ku daina ganin wai babu kwastan kan hanya ba nan take ba zaɓen da ishirin da take ba da ke kewaye sun ɓace darajar naira da ke a jihunku da wannan naira sun ke suka buga fasta suka buga How are you? President? What have I done to you, this woman? woman leader, woman leader, what have I done to you, Jesus Christ?